えー、今回ねあの久しぶりにあの普通のねあの最近の話なんかも、まあ、しようかなと思いまして、えー、ちょっとねリアクションじゃない形の動画を作っていきたいと思いますでねあの今日お話しする内容はあ一つは、えー、うつの病気についてとあとはうんとこれ興味ある人いるかわからないんだけど えー、デビューのこう、えー、メイクどんなものを使っているかを紹介していきたいと思いますこの2つになりますで、えー、1つ目はねあの病気にうつの病気とかね精神障害についてなんだけども、まあ、ちょっと調子ずっと悪い状態であんまり、えー、感情が出てこないような状況が多かったんですけど あの任天堂スイッチのねデビューのゲーム好きだからあのこれねデビューのコントローラーなんだけど俺ちゃんとデビューカラーになってるんですねこの任天堂スイッチのおおさすがデビュータバコの色と一緒だねデビューで、えー、これでね任天堂スイッチであのフィットボクシングっていうゲームをやったんですよ最近やってるんですよこれですね見えるかな これどんなゲームかっていうとこの音楽に合わせてこうタイミングよくねあのパンチをするボクシングのパンチをするゲームであのまあワンまあジャブストレートアッパーフック、えー、あとはダッキングって言ってこうねあのパンチを避けるあのしゃがむポーズとかもするんだよねこれねすごくいいです 僕の動画見てくださってる人で、まあ、僕と同じように病気をね持ってる人あの割といるみたいなんだけどねよく言われるのがさとりあえずスポーツしなさいって言われるじゃないでもアスリートでも鬱になるんだよねであのー、まあとはいえ運動した方がいいっていうのは分かってるから筋トレを始めたんですよ以前ひどかった時があってねでもねあんまり良くなんない でもねこのフィットネスボクシングだったらあのなんかねほんと有酸素運動酸素を吸って吐いたりしたりする運動とかまあちゃんとねトレーニングエクササイズする前にあの何て言うのかなストレッチもするから結構これいいですびっくりしましたなのであのなんか打つとかねあの 睡眠障害とかね他僕と同じような人がねいたらあのね普通にこうスポーツするとかももちろんいいし筋トレとかもいいんだけどやっぱりこう汗をかいたり呼吸したりとかそういった部分自律神経を整えるような動きをする水泳とかまあヨガとか、うんまあ、ボクシングとか 筋トレはね合わなかったんだけどねそういう系やっぱり打つにいいんだなと思いましたねもしねこう今までうつになってなかったけどうつになっちゃったとかねなったかもしれないちょっと元気ないなとかなんか何やっても楽しくないなとかご飯がいつもより美味しくないなみたいななってきた人がいたらねそういう時はまあ 悪化する前にね何とかした方がいいからおいこれねひどくなったやばいよ俺もねあのー、まあ薬飲んで普通に勉普通に生活して、まあ、ちょっと筋トレでもしてねあのー、猫の動画でも見てたら治るんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、治んないね <laughs> 治んないねだからあのみんなねあの油断しないように うん、自分がそういう病気になるっていうのは恥ずかしかったからあ病院に行かなかったんですけど、まあ、でもあの病院に行ったら多少はねあの楽にはなるんで、ね、やばいあのねこここれだったら一番やばいからさね人のこと言えないんだけど。はいということで大体、まあ、健康はそんな感じですね。まあおおむね まあ割と昨日はね眠れなかったもうねずっとねあの朝まで眠れないからなんかなんかわかんないけど眼球が破裂するんじゃないかっていう恐怖に覆われてあの朝までずっとこう数字を数えたりなんかこう計算したりっていうのをやってたらね眠れずに朝を迎えてうん そそんな感じだったけどでもあれ今割とちょっとお昼寝してたからね、うん、ってねこれを見てる方でねレビーのファンってまあ大体はねマッシブなね人が多いんですよもう筋肉ムキムキなあのこう男性ホルモンがいっぱい出てる人が多いんですけどデビのやつ元気してっかなちゃんとご飯1 k g 食べろよあと俺は牛乳を毎日2ガロン飲んでる お前も飲めような俺はデビの動画とこの自転車しか生きる意味を覚えられないああデビの動画の投稿頻度落ちてるな元気にしてるかなデビ自転車乗る今朝僕のベイロンのブカッティがこのタイヤ1個以外盗まれたんだよねはいデビこのタイヤいる デビーの動画投稿の頻度が落ちてから、僕は家に帰ることがなくなった。どこだ、デビの悪いファンは。いいか、デビと YouTube さんはな、広告で運営が成り立ってるんだ。みんな、広告をスキップしないように。いいね。うわあ、デビー、俺だよ 悩み事のメールを毎日50件送ってる僕だよアイコンも1日3回書いてる僕だよ見てる仲良くしてねデビー俺だよ毎日動画あげてねデビーデビもさ俺たちみたいにこのパンツ一丁で車に乗ったらうつもなるよデビーイエーイ仲間になろうぜ 明日も動画あげてねできたら2本あげてねじゃあねまあ、中にはねあの女性もいるらしいのでその方とかねデビト、えー、メイクの数どっちが多いか、えー、数えてみましょうねこれあのー、私のこのメイク道具セットですこれがね ファイナルファンタジー9のねビビっていうキャラクターのポーチですファイナルファンタジー9が好きなのでねファイナルファンタジー30周年の時のグッズなんですね天野義行さんのイラストのビビですねなんかね僕のあチャンネル登録者の下の中に1人「ファイナルファンタジー9」をしてるという非常に、えー、 賢いね素晴らしい子がいたんですけどねマラディエツねあれは9はいいゲームだよ、うん、僕は8が一番好きなんだけどっていう話を置いといてじゃあまずねえー、デビーはどんなメイクを使ってるかあれあれは化粧水はなしにしよっか化粧水はなしにしよっか化粧水はなしなんだけど一応この日本のね 美白クリームねあの日焼けとかの対策に使える、えー、美白美容クリームをまず最初に塗りますやっぱりねあの、えー、寝る前の化粧水とかねあのメイクする前の化粧水があるのとないのじゃ、えー、メイクのノリが違うからねね <laughs> これ男性聞いてる人はもうポカーンだけどうんね まずこのホワイトクリームっていうのを塗りますそして、えー、次にですねあの BB クリームを塗るんですけど、えー、このえー、っとねケイとかこのコーセーの、えー、BB クリームを塗ってますこういうの塗ってますね1つ目 2, 2つ目で、えー、もう一種類これ ケイトの、えスキンカラーコントロールベースっていうのねこれねなんとファンデーションをこう塗った後からでも塗れるっていうねピンクがベースの、あのー、BB クリームなんですこれね、うん、これ非常に便利もうこれね、ちょちょっとちょっと出してこのなんか 何て言うの肌がちょっと荒れてるところとかこの鼻筋とかをね明るくしたいとこピッピッって塗ったらねちょっと明るくなるこうピッピッってねこれ BB クリーム2つ目ね今3つ目かなでその後使うのがえこれちょっとねすごい汚いんだけどはいこれこれロシアでも売ってたね多分ね えー、ケイト、えー、ザ・ベースゼロを使ってますこれはね非常にあのー、なんかクリーム状のファンデーションであのー、色のこの顔のバランスを整えやすいですね非常に強いですだから粉っぽくなくてどっちかっていうとクリームっぽいようなあのー、ファンデーションですね じゃこれは何個目かなこれは1234 <laughs> 個目かな4個目ですね4個目4 <coughs> 個目ですで、えー、次ね次もあるんですよねはい、えー、その上にですねもう一回塗るやっぱねこれデビーのメイクですからちょっとねあのー 他のねこの赤の色とか黒の色がちゃんとはっきり出るようにこれ白のね、えー、ケイトのファンデーションスキンカラー00番一番真っ白いやつをこれ塗ってますその上にこれはどちらかというとこう粉っぽいやつなのであの表面がすごくこうサラサラした感じ毛穴とか消えやすい感じがしますねうん あのテカテカしない変に光らないのでいいですもうねこれでね歌舞伎かよっていうぐらいねあのね肌をこう塗ってるっていうねやっぱねあの人っぽい肌になっちゃうとどうもねダサくなっちゃうからねこういうメイクはなので本当にこうねなんかお人形さんみたいに白くする感じですね で、えー、次ねえー、デビューのアイシャドウですねアイシャドウですねはいこれはいケイケイトですまたケイトですケイトケイト使ってますケイトのアイシャドウですこれも使いますしあのー、もう一つあってあらいえおいマジかよ 最悪なことが起きてしまった